पर्ने भएको थियो अनि त्यही भएर आज चाहिँ म यता गोर्खा छु ए हो ल ठिक छ हाम्रो खेम शर्मा आउनुभएको हुनाले हामीले ट्रेनिङ पनि बढाएको छैनौँ ल गुड इभिनिङ हाम्रो नवराज सरलाई पनि गुड इभिनिङ कस्तो छ हाम्रो हाम्रो नवराज सरको नि घर त कता गोर्खा होइन ए है ल ठिक छ अब यहाँ नयाँ नयाँ हामी हो के अरे सायद हामी अब एकअर्कामा त इन्ट्रोडक्सन छ हाम्रो के अरे यता फेरि पनि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्नु पर्ला किनभने हाम्रो नवराज सर थपिन भएको छ र हाम्रो थिम सर हामी थोरै इन्ट्रोडक्सन गरेरै जा के अरे सुरु गर्नु पर्ला हामी अस्तिको लास्ट सेसनमा हामी जे ट्रेनिङ थियो त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने हिसाबले गर्छौँ हुन्छ कि सर ल उसो भए चाहिँ ल हाम्रो नवराज सरबाट नै के अरे चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेर अब हामी ट्रेनिङलाई अगाडि बढाउँ न त है ल हुन्छ मेरो नाम चाहिँ नवराज मिलन हो तामा मेरो घर चाहिँ अब हेटौँडा म विगत भनौँ न तिन चार वर्षदेखि म चाहिँ अहिले पोखरामै भनौँ न जबको सिलसिलामा पोखरा घारीपाटनमा बस्दै आएको छु प्लस अब जब चाहिँ भनौँ न अब मेरो पेन्टिङ प्लस अब भनौँ न मैले दुई हजार बिसतिर अनलाइन मार्केटिङ नै सिक्न त सिकेको थियो अब बिचमा केही प्रब्लम भएको कारणले मैले भनौँ न गर्न बाध्य भयो प्लस अहिले फेरि अब कन्टिन्यू दिन चाहन्छु भने अब भनौँ न स्टार्ट गर्दैछु ल हाम्रो खिम सर केही जाओस् हाम्रो खिम सरको मेरो नाम चाहिँ रोज किम गुरुङ भयो अनि घर चाहिँ गोर्खा अनि अहिले चाहिँ म बाहिरतिर प्र्याक्टिस गरिरहेको छु ठिक छ ल है त अब हामी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ दुवैजनालाई म एकैचोटि हुन त हाम्रो नवराज सर अघि पनि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो दुई हजार बिसदेखि काम गरेर अर्निङ पनि भएको तर बिचमा बाध्य एउटा <coughs> बाध्य भएर <coughs> ग्याप गर्नु पर्यो होइन र फेरि कन्टिन्यू तपाईँले आफ्नो जर्नीलाई लगिराख्नु भएको छ त्यो राम्रो पक्ष रह्यो र हाम्रो रोज रोज सर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खिम खिम सर चाहिँ भर्खर अब इन्टरनेट मार्केटिङमा इन्टर गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ है सो अझ यो ग्रुपमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्दै बढ्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है र मेरो मेरो पनि इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ हजुर अब मेरो नाम साइमन राई भइहाल्यो होइन म दुई हजार अठारबाट कन्टिन्युसली इन्टरनेट मार्केटिङ मात्र छ मेरो प्रोफेसन पेसा जे भने पनि है र त्यो कारणले गर्दाखेरि यही सेक्टरमा मैले काम गर्दैछु गर्ने छु अवश्य पनि यो सेक्टरलाई हामीले धेरै माथि लानु छ होइन मैले अघि पनि अघि पनि भन्दै थिएँ होइन हामी हामीलाई नेपाली नेपालमा हामीलाई के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टरको एजुकेसन दिन्छ पाइलटको एजुकेसन इन्जिनियरको अकाउन्टेन्टको लयरको एजुकेसन दिन्छ तर इन्टरनेट मार्केटिङको एजुकेसन हामीलाई दिँदैन होइन इन्टरनेट मार्केटिङको एडुकेसन हामीलाई दिँदैन र त्यो इन्टरनेट मार्केटिङको एडुकेसन म आफै पनि सिक्दैछु म आफै पनि सेयर गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू जस्तो विशेष गरेर युथहरू म एकदमै युथहरूलाई इन्सपायर गराउने जहिले पनि यो इन्टरनेट मार्केटिङलाई अथवा यो टेक्नोलोजीलाई चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ युथले नै गर्न सक्छ भन्ने म पहिल्यैदेखि बढी चाहिँ बिलिभ छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू युथहरू जति पनि हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि मैले के भनिराखेको हुन्छु भने लाइक इन्टरनेट मार्केटिङ हामी म आफै पनि सिक सिक्दैछु तपाईँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ म आफै पनि सिकाउँदैछु तपाईँहरू पनि अब अबको दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ भने नि इन्टरनेट मार्केटिङ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पढाइ हुँदैन भने यो इन्डस्ट्री पढ्ने र पढाउने काम अब तपाईँहरू तपाईँ र हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ तपाईँ र हामीले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु कि नवराज सर बुझ्नुभयो नि खिम सर बुझिरहनु भएको छ नि मैले यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो नि यस्तो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो एउटा इन्टरनेट मार्केटरले चाह्यो भने कन्ट्रीलाई यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ नि यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू होइन हुन त आफ्नो प्रोफेसनबाट अरू सेक्टरको अरू सेक्टरको अरू पेसाको व्यक्तिहरूले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ तर कस्तो हुन्छ भने नि मैले यो लास्ट टाइम तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ कि गरेन जस्तो डक्टरले डक्टरले एउटा चाहिँ कन्ट्रीभित्रै रहेर उसले चाहिँ पैसा कमाउने हो त्यहीभित्र सर्कुलेट भएर काम गर्ने हो क्या बुझ्नुभयो इन्जिनियर पाइलटले पनि त्यहीभित्र सर्कुलेट हुने हो त्यही त्यहीभित्र काम गर्ने हो उसले हाम्रो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन त्यहीभित्र हुने हो होइन कि त अब डक्टर सन्दुक रोहित जस्तो हुन हुनु पऱ्यो होइन एक्सप्लोर बाहिर पनि नभए इन्टरनल्ली नै सर्कुलेट हुने हो तर इन्टरनेट मार्केटरले भोलिको दिनमा भोलिको दिनमा हामी इन्टरनेट मार्केटरले चाह्यो भने नि संसार संसारको कुनै पनि कुनाको इकोनोमीलाई हामीले एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो कन्ट्रीलाई बुझ्नुभयो नि हामी नेपालमै बसेर पनि तपाईँको चाहिँ युरो कमाउन सक्छौँ हामी नेपालमै बसेर <coughs> तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ युएस डलर कमाउँछौँ त्यो पावर र त्यो चाहिँ तपाईँको पोसिबिलिटिज छ भने चाहिँ त्यो इन्टरनेट मार्केटिङमा छ है त्यो पावर र पोसिबिलिटिज छ भने इन्टरनेट मार्केटिङमा छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो नवराज सर हाम्रो खिम सर तपाईँहरूले मनमा राख्नु होला है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले लास्ट टाइम तपाईँको चाहिँ यो कति चाहिँ मार्केट क्याप छ भन्ने कुरा सायद रोज सरलाई देखाएँ कि देखाएन कस्तो रहेछ जस्तो होस् यो इन्डस्ट्रीको पोसिबिलिटिज एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ कति कति कति बिलियनको मार्केट क्याप छ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ कति मा बिलियनको मार्केट क्याप छ होइन त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ कि देखाएन छैन होइन सो हामी अगाडि जाउँ हेरौँ है हामी एकदम क्लियरली हौ कि के कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भने किम सर के अरे नवराज सर हामी भर्खर इनिसिएट गरेको इन्डस्ट्रीमा छैनौँ यो धेरै वर्षदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि रन हुँदै आइराखेको इन्डस्ट्रीमा छौँ इन्टरनेट मार्केटिङमा र इन्टरनेट मार्केटिङमा पनि मैले मोस्टली फोर्टी फाइभ डेज मैले ट्रेनिङ गराउने भनेको चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङभित्र हो किनभने इन्टरनेट मार्केटिङ अनलाइन बिजनेस भन्ने बित्तिकै मैले खिम सरलाई पक्कै पनि भनेको छु एफिलिएट मार्केटिङ पनि एफ इन्टरनेट मार्केटिङभित्रकै हो डिजिटल मार्केटिङ पनि इन्टरनेट मार्केटिङभित्रकै हो तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ बिजनेस पनि तपाईँको इन्टरनेट मार्केटिङभित्रकै बिजनेस हो इ कमर्स पनि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङभित्रकै चाहिँ बिजनेस हो तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस पनि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ बिजनेस इन्टरनेट मार्केटिङभित्र चाहिँ त इन्डस्ट्री हो होइन जसरी तपाईँको चाहिँ मैले के सहज रूपमा अझ के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहोस् यो पाँच छ सातवटामा एकैचोटि हाम फालेर पनि हामी जान सक्दैनौँ क्या इनिसिएट हामीले एउटाबाट गर्नु र जसरी तपाईँको चाहिँ अफिलिएट मार्केटिङलाई सपोज मान्नुहोस् चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइलट पैसा इ कमर्स बिजनेसलाई तपाईँले मान्नुहोस् डक्टर पेसा तपाईँले चाहिँ ड्रप सिपिङलाई मान्नुहोस् तपाईँले अकाउन्टेन्ट पेसा तपाईँले चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजीलाई बुझ्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कुनै लयर पेसा त्यसरी अझ हामीले क्याटेगोरी छुट्याएर हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ भने एकदम सहज हुन्छ म स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँहरूलाई यो मार्केट क्याप तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभएको छैन भने म सुरुमा देखाउन चाहन्छु अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरूले गुगल गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने Google dot com Google dot com यो किनभने हामी फ्याक्ट्स एन्ड फिगरको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है फ्याक्ट्स एन्ड फिगरको आधारमा <coughs> जस्तो अफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट मार्केटिङ भनेको एउटा इन्डस्ट्री हो यो इन्डस्ट्रीको क्याप हेर्ने हो भने चाहिँ कति रहेछ त आजको दिनमा सेभेन्टिन बिलियन डलरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मार्केट क्याप रहेछ सेभेन्टिन बिलियन डलरको चाहिँ के रहेछ त एउटा चाहिँ मार्केट क्याप रहेछ ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीसम्म आइपुग्दाखेरि होइन सो हामीले यसरी बुझ्नु भएन कि लाइक हामी इन्टरनेट मार्केटिङमा छौँ एफिलिएट बिजनेस सिक्दैछौँ हामी चाहिँ एउटा सानो साँगुरो भएर चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्नु भएन हामीले यसरी हेर्नु पऱ्यो म चाहिँ एउटा सेभेन्टिन बिलियन डलरको एउटा हिस्सा छु त्यो बिजनेसको चाहिँ म म एउटा हिस्सेदार छु त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ बिग बिग uh, तपाईँको चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब तपाईँलाई मैले भने जस्तो अब तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ क्याप हेर्नुहोस् डिजिटल मार्केटिङको क्याप हेरौँ एफिलिएट मार्केटिङ जसरी एउटा इन्डस्ट्री हो त्यस्तै डिजिटल मार्केटिङ के हो त एउटा इन्डस्ट्री हो the global digital marketing market reach value over USD three hundred twenty one billion in twenty twenty two र Market is further expected to grow 13% uh, between 2023 to 28, कति कति छ त बिलियन बिलियन हेर्नुहोस् है हामी अहिले चाहिँ मैले विशेष गरेर डिजिटल मार्केटिङको पनि सबै कुरा त मैले सिकाएर यहाँ साध्य हुँदैन तर एउटा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँ एउटा डिजिटल मार्केटिङ गरेर कसरी बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू त्यो कन्सेप्टहरू त म सिकाउँछु नै होइन सिकाउँछु नै तर एफिलेट मार्केटिङ बाहेकको एक्स्ट्रा जस्तो डिजिटल मार्केटिङ आफैमा फेरि अर्को के रहेछ त इन्डस्ट्री रहेछ जुन चाहिँ कति मा कति मार्केट क्याप कति ओगट्दो रहेछ त तपाईँको चाहिँ three hundred and twenty one billion USD र तपाईँको ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टी एटमा चाहिँ कति यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टार्गेट रहेछ त सिक्स हन्ड्रेड एन्ड कति रहेछ सेभेन्टी वान लगभग सेभेन्टी टू बिलियन डलरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको टार्गेट रहेछ त्यस्तै हो अब यो एउटा इन्डस्ट्री भएको जस्तै तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ ड्रप सिपिङ बिजनेसको पनि तपाईँले चाहिँ market drop shipping market cap हेऱ्यो भने है त <coughs> drop shipping the global drop shipping market was valued 155 billion in 2021 and projected to reach तपाईँको चाहिँ sixteen hundred seventy billion by twenty thirty one दुई हजार एकतिससम्ममा एडी टु थाउजन्ड थर्टी वानसम्म चाहिँ यसको टार्गेट कति अहिले वान हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ बिलियनको चाहिँ मार्केट क्याप रहेछ हामीले अहिले काम गरिराख्दाखेरि ड्रप सिपिङको भने ट्वेन्टी थर्टी वानमा यसको मार्केट क्याप कति रिच आउट हुने टार्गेट रहेछ त sixteen hundred and seventy billion डलरको मार्केट क्यापमा हामी रिच आउट गर्दो रहेछौँ हामी हेर्नुहोस् हामी त्यो त्यो ज त्यो त्यो इन्डस्ट्रीमा हामी जम्प गर्दैछौँ त्यसरी हामीले यो कुरालाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब संसारको <coughs> आज इ कमर्सको त कत्रो चाहिँ मार्केट क्याप छ त्यो त भनेर साध्यै छैन संसारको सबैभन्दा के अरे धनी मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ इ कमर्स बिजनेसबाटै बिलङ गर्छ जेफ बेजोस हो कि नै हो कि नै हो के अरे नवराज सर हो नि हो कि नै थिम सर हो नि होइन संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे आज जेफ बेजोस ई कमर्स बिजनेसबाटै बिलङ गर्छ अब हेर्नुहोस् अर्को अझ बिस्तारी बिस्तारी हामी सिक्दै जान्छौँ अर्को एकदमै अनलाइनको ट्रेन्डिङ र फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री भनेको के हो त ब्लक चेन टेक्नोलोजी है ब्लक चेन मार्केट क्याप हेर्नुहोस् त विशेष गरेर यो क्रिप्टो करेन्सी तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन नेपालमा त अब इलिगल भन्छ तर यो विषयमा हामीले एडुकेसन लिन जरुरी छ यो विषयमा हामीले एडुकेट भएनौँ भने तपाईँ हामी पछाडि पढ्ने हेर्नुहोस् ब्लक चेनको मार्केट क्याप हेर्नुहोस् त आज कति छ जम्मा यो ब्लक चेन रनिङ भएको तपाईँको सिक्स सेभेन एट इयर्स हुँदैछ होइन तपाईँको चाहिँ blockchain market cap blockchain market cap cryptocurrency market cap अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ uh, blockchain uh, block chain market cap uh, यसमा दिएको छैन आई थिङ्क तर यो धेरै ह्युज यस यो चाहिँ मार्केट यसले चाहिँ ओगटेको छ है तपाईँको चाहिँ crypt blockchain market cap total total market cap हेरौँ है त यहाँ रहेछ होइन यो एउटा मात्र यहाँ चाहिँ एउटा मात्र हो के अरे चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ तर अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि दिएको रहेछ होइन the global cryptocurrency market cap today is आज चाहिँ कति रहेछ त वान पोइन्ट एट ट्रिलियन है तपाईँको एउटा मात्र यहाँ माथि मार्केट क्याप दिएको छ यो बिटिसीको मार्केट क्याप मात्र दिएको छ four point four hundred and forty seven बिलियनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केट क्याप दिएको छ या ओभरअल सबै ब्लक चेन टेक्नोलोजीको मार्केट क्याप कति देखाएको छ त ग्लोबल आजको दिनमा चाहिँ one point eight trillion trillion डलरको चाहिँ मार्केट क्याप है बुझ्नु भयो नि हामी एज अ इन्टरनेट मार्केटर हामी एज अ इन्टरनेट एन्टरप्रिन्योर यो सेक्टरको हामी भोलि अध्ययन गर्ने हो यो सेक्टरमा हामीले काम गर्ने हो त्यति कुरा हामी एकदम क्लियर भयो तपाईँहरू क्लियर भयो हुन्छ है बुझ्नुभयो नि एउटै डक्टर पेसा पढ्न इन्जिनियर पेसा पढ्न पाइलट पेसा पढ्नको लागि पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्ष तिस वर्ष हामी अध्ययन गर्छौँ लाखौँ करोडौँ खर्च गर्छौँ त्यस पछाडि बल्ल हो के अरे पैसा कमाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरसार थामथाम थुम गर्छौँ तर यो यस्तो इन्डस्ट्री हो नि है किन है यस्तो इन्ड इन्डस्ट्री हो नि नवराजे म के भन्छु भने एटलिस्ट पनि तपाईँहरूले टु इयर्स यसमा एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् कन्सिस्टेन्सी लागि कन्सिस्टेन्टली लागिराख्नुहोस् होइन जुन आज तपाईँको चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पाइलट वाट भयो उनीहरूले कमाउने पैसा भन्दाखेरि भन्दा डबल यसमा प डबल ट्रिपल होइन पोसिबिलिटिज त्यो पोसिबिलिटिज यो इन्डस्ट्रीमा छ यु डोन्ट निड टु तपाईँको चाहिँ मास्टर तपाईँको चाहिँ पन्ध्र बिस वर्ष लाग्दैन यो यो सेक्टरमा मास्टर गर्नको लागि एटलिस्ट दैनिक र कन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट लागि चाहिँ राख्नु पऱ्यो तर यो इन्डस्ट्रीमा हामी दुई दुई वर्ष पछाडि एटलिस्ट पनि दुई वर्ष अराउन्डमा बुझ्न टाइम लाग्छ होइन अब नर्मल सानो सानो कुराहरू बुझ्न त अब तपाईँको दुई चार महिनामा पनि होला तर एउटा मास्टर प्रो लेभलमा जानको लागि एज अ इन्टरनेट मार्केटर नै भोलिको दिनमा तपाईँहरूले तपाईँ हामीले आफ्नो ट्याग के दिने हो त इन्टरनेट मार्केटर हो भनेर ट्याग दिने हो नि त हो कि न हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले भोलिको दिनमा जसरी चाहिँ डक्टरले बिस पच्चिस वर्ष पढेर चाहिँ आफ्नो नाम डक्टर लेख्न पाउँछ त्यस्तै इन्टरनेट मार्केटरले चाहिँ आज इन्टरनेट मार्केटिङ सुरु गरेर भोलि इन्टरनेट मार्केटर त्यो हाँसो मलाई हाँसो लाग्छ कि त्यो है प बिस पच्चिस वर्ष त्यो सेक्टरमा पढेर बल्ल लेख्नुपर्छ भने कसरी उसले चाहिँ एक दुई दिन सिकेर दुई चार महिना सिकेर इन्टरनेट मार्केटर बन्न सक्छ at least he or seen it तपाईँको चाहिँ यो सेक्टरमा बुझ्नकै लागि मात्र भए पनि वान टु इयर्स लाग्छ होइन र एटलिस्ट पनि म तपाईँहरूलाई के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट र मेरो चाहिँ के चाहना तपाईँहरू तपाईँहरूसँग के छ भने नि मैले सेयर गरेँ यो कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने त्यो इन्टरनेट मार्केटरले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त्यसको लागि तपाईँ र हामी तयार हुने हो होइन र कुनै पनि यो यो शिक्षा अहिलेसम्म हाम्रो के अरे चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा छैन र त्यो शिक्षा हामी सिक्ने हो र हामी सिकाउने हो द्याट्स इट माइन्ड सेटमा त्यति तपाईँहरू तयार गर्नुहोस् त्यति म भन्छु होइन हिजो न मलाई सिकाउने थियो न तपाईँको चाहिँ स्टिल मैले कहाँबाट चाहिँ यो इन्टरनेट मार्केटिङ सिकिरहेको छु होइन भन्दाखेरि सबै मेरो मेन्टर्सहरू बाहिरकै हुनुहुन्छ युएस बेस नै हुनुहुन्छ भ्याक्सिमै एकजना चाइनाको हुनुहुन्छ रेस्ट अफ अल युएसबाट हुनुहुन्छ होइन भने यो कुरा अब हामीले यहीँ सिकेर हामीले यहीँ चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ सिकाउन सक्छौँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ नवराज सर क्लियर हुनुहुन्छ हाम्रो किम सर तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ ओके लास्ट टाइम हामीले कुन सब्जेक्टमा ट्याक्कै कुरा गर्दै थियौँ मैले यो थोरै तपाईँहरूलाई मार्केट क्यापहरू रिमाइन्ड गराएँ लास्ट टाइम हामी कुन सब्जेक्टमा थियौँ के अरे चाहिँ नवराज सर ए के अरे किम सर हामी I think why online business किन अनलाइन बिजनेस गर्नुपर्छ र अनलाइन बिजनेसमा पनि किन बिजनेस मल्टिभर्सिटी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कुरा गर्दै थियौँ जस्तो लाग्छ हो एमआई राइट हो हो खिम सर हामी यो यो टपिक्समा थियौँ हो त्यो पनि फिनिस भएर त्यो चाहिँ जस्तो वाइ एफिलिएट मार्केट फेल भन्यो वाइ एफिलिएट मार्केटर्स फेल अनि हामीले सायद ओ के अरे चाहिँ ओ के अरे के अरे सक्सेसको तिनवटा वेजहरू हामीले पढे पढाएको थियौँ जस्तो लाग्छ लास्ट टाइमको सेसनमा हो ठ्याक्कै त्यो सेसनमा हामी थियौँ जस्तो लाग्छ र आज म तपाईँहरूलाई तपाईँ हामी आज के पढ्छौँ भने नि one of the best framework पढ्छौँ one of the best formula पढ्छौँ जुन मैले आफ्नो जब यो फर्मुला मैले थाहा पाएँ म आफै पनि <coughs> यो यो फर्मुलामा क्वेसन गर्ने गर्छु र मैले सधैँ पनि यो फ्रेमवर्क यो फर्मुलामा नै रहेर म काम गर्छु होइन र नवराज सरलाई चाहिँ अलिकति अब तपाईँको रेकर्डेड नै हेर्नु होला भन्ने मैले के अरे तपाईँलाई भन्न चाहेँ किनभने तपाईँसँग केही पास्ट एक्सपिरियन्स पनि छ र प्लसमा अब त्यो मैले हजुरलाई भन्न चाहेन अबराज सर हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी एउटा यस्तो फ्रेमवर्क हेर्छौँ नि जुन संसारको कुनै नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कमा कहिले बुझेको नि हुँदैन त्यो फ्रेमवर्कमा कहिले काम गरेको पनि हुँदैन सो त्यो फ्रेमवर्कको विषयमा आज हामी हेर्छौँ र त्यो फ्रेमवर्क के छ त भन्दाखेरि म तपाईँ <coughs> तपाईँहरूलाई यहाँबाट सेयर गरेर अगाडि जान चाहे त्यो फ्रेमवर्क के छ भने नि आजको सेसनमा त्यो फ्रेमवर्कमाथि हामी कुरा गर्छौँ राइट लास्ट टाइमको हामी कहाँ थियौँ भन्ने कुरा त यहाँ पो रहेछ सर <laughs> आज सायद त्यो फ्रेमवर्क हामीले पढ्न भ्याउँछौँ कि भ्याउँदैनौँ र पनि ठिक छ त्यो फ्रेमवर्कलाई हामीले रिपिट त्यो फ्रेमवर्क पढ्छौँ आजको दिनमा र भोलि फेरि यसलाई हामी अर्को सेसनमा यसलाई फेरि अलिकति रिमाइन्ड गर्छौँ किनभने सक्सेसलाई कसरी के के कुराले डिटरमाइन गर्छ कसरी जस्तो नवराज सर सक्सेस हो भन्ने कुरा के कुराले डिटरमाइन गर्छ कसरी त्यसलाई मेजर गर्ने जस्तो के अरे चाहिँ पानी भरियो कि भरेन अथवा कति के छ भन्ने कुरा त स्केल होला हरेक हुन्छ त्यसले म्या मेजर गर्छौँ तर सक्सेस <coughs> कुनै पनि मान्छेको सक्सेसलाई पनि मेजर गर्ने कुराहरू छन् त्यो के के कुराले मेजर गर्छन् अनि के के कुराले तपाईँले चाहिँ आफू आफू सक्सेस हुनका लागि के कुरालाई चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्को सेसनमा पढ्छौँ होइन र लास्ट सेसनमा <coughs> हामीले सक्सेस <coughs> हुनका लागि तिनवटा फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु नलेज प्लस इन्फर्मे knowledge slash information plus skills plus decision action चाहिन्छ सक्सेस हुनका लागि timing timing right timing right thinking right friendship भयो भने तपाईँको चाहिँ सक्सेस हुने चान्सेस म्याक्सिमम् हुन्छ भनेको थिएँ consistency consistency consistency plus focus plus focus focus focus focus plus तपाईँको चाहिँ यो यो कुराले चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा रोज सरलाई मैले लास्ट टाइम मैले पढाएको थिएँ तपाईँले के अरे रेकर्डेड जुन म पठाउँछु त्यसलाई पनि रिपिट गरेर हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहुन्छ हेर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र तपाईँहरूले यो चाहिँ के हो भने रेकर्डेड तपाईँहरूको लाइफ टाइम त्यो रहिरहेको छ होइन भोलिको दिनमा कहीँ क कतै पनि क्या तपाईँहरू तपाईँहरू मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यहाँ भयो अब तपाईँले तपाईँहरूले कुनै पनि अनसक्सेसको बाटो त रोज्नु हुँदै हुन्न जस्तो लाग्छ र पनि कुनै दिन फेलियर भइहाल्यो छ भने पनि तपाईँहरूले यो ट्रेनिङहरू रिपिट गरेर म कहाँ चाहिँ चुकेँ त भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहोस् भन्छु क्या म चाहिँ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आजको सेसन चाहिँ के विषयमा कुरा गर्छौँ भने नि at the end at the end हेर्नुहोस् है नवराज सर खिम सर हरेक मान्छे चाहिँ तपाईँको इन्कमकै लागि पछाडि भागिराखेको हुन्छ एट द इन्ड चाहे त्यो मान्छेले डक्टर पढोस् इन्जिनियर पढोस् लयर गरोस् ज्यामी गरोस् तपाईँको चाहिँ पेन्टर गरोस् whatever whatever this those are the profession पेसा हो चाहे त्यो इन्टरनेट मार्केटर होस् होइन वाटेभर तर एट द एन्ड उसले चाहिँ के के को लागि चाहिँ काम हो के अरे चाहिँ त्यो सेक्टरमा गइरहेको हुन्छ अर्निङको लागि तर हामी मान्छेले हामी मान्छे आफूले आफूलाई कहिले पनि हामीले प्रश्न सोध्दैनौँ क्वेसन्स गर्दैनौँ अझ क्वेसन्स गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन राइट क्वेसन्स भन्छ नि सही क्वेसन्स हामीले आफूले आफूलाई सोध्दैनौँ हेर्नुहोस् है तपाईँ मेरो लाइफलाई लिड गर्ने मैले मेरो लाइफलाई लिड गर्नु छ भने मैले एउटै कुराले मात्र लिड गर्न सक्छु त्यो के हो त भन्दाखेरि डुइङ राइट क्वेसन्स त नवराज सरले आफ्नो लाइ लाइफलाई तपाईँले चाहिँ लिड गर्नु पर्यो त्यो लिड गर्दाखेरि तपाईँले एउटै मात्र कुराले लिड गर्न सक्नुहुन्छ doing the right right questions जब तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई राइट क्वेसन्सले चाहिँ राइट क्वेसन्स गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो लाइफलाई राइट ट्र्याकमा चाहिँ तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ बिग्री राखेको लाइफ छ भने त्यसलाई पनि राइट ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ बाई डुइङ राइट क्वेसन्स हाम्रो किम <coughs> सर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई लिड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि डुइङ राइट क्वेसन्स तपाईँले यही अस्ति पनि हामीले यही पढ्दै पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो कि भयो कि भएन कति मसँग इन्टरनेट म त इन्टरनेट मार्केटर अनलाइन एन्टरप्रिन्यर बन्न जाँदैछु अब म त्यसको लागि अब कति इन्फर्मेसन लिने कति स्किल्स एक्वायर गर्ने कति चाहिँ तपाईँको त्यो सेक्टरमा कति लामो समय काम गर्ने मैले कस्तो टाइमिङमा चाहिँ आफ्नो यो करियर स्टार्ट गर्दैछु मेरो थिङ्किङ लेभल कस्तो छ मैले पोजिटिभ सोध्छु कि नेगेटिभ सोध्छु म रियाक्टिभ छु कि प्रोएक्टिभ छु होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो किसिमको मेरो साथी सर्कल छ होइन त्यही किसिमको फेलोसिप छ कि छैन मेरो इन्टरनेट मार्केटिङ करियरमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ साथी छ कि मलाई चाहिँ हो के अरे पछाडिपट्टि हो के अरे चाहिँ हावा हाल्ने साथी छ <laughs> यसले इन्टरनेट मार्केटिङ सिकेको अरे भनेर तपाईँलाई खिल्ली उडाउँछ कि हो साथी यो चाहिँ राइट राइट कुरा हो तपाईँ यो के अरे चाहिँ राइट कुरा सिक्दैछौ सिक I have one hundred percent support त्यो किसिमको त्यो किसिमको तपाईँहरूसँग त्यो किसिमको साथी बस्छ कि अथवा साथी सङ्गत गर्दा चाहिँ यसले ल अब ठग ठग्ने काम सुरु गर्यो अब यसले के अरे चाहिँ अनलाइन त्यो किसिमको साथी छ होइन त्यसले म्याटर गर्छ so we have to ask म कतिको <coughs> तपाईँहरूले आफू कतिको फोकस छ कुनै पनि सब्जेक्टमा कतिको चाहिँ फोकस छ कतिको कन्सिस्टेन्सी भयो छ भन्ने कुरा त म मैले म मैले आफूले आफूलाई मेजर गर्न सक्छु नि त किनभने मान्छेले आफूले आफूलाई ज चिन् आफूले आफूलाई जतिको कसैले चिनेको हुँदैन हेर्नु होइन नवराज सरले नवराज सरले आफूले तपाईँले आफूले आफूलाई जति चिन्नुहुन्छ नि त्यो कसैले चिनेको हुँदैन whether that should with mother father what तपाईँले आफूले आफूले किम सरले आफूले जति तपाईँले आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ नि त्यो त्यतिको कुरा कसैले चिनेको हुँदैन राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मभित्र कतिको फोकस छ मभित्र कतिको कन्सिस्टेन्सी छ यो कुरा मान्नुहुन्छ किम सर तपाईँले मैले जे भनिरहेको छु नि मान्नुहुन्छ are you agree with me होइन बुझ्नुभयो नि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि डुइङ राइट क्वेसन जहिले पनि हेर्नु है यो क्वेसन्स एन्सर्सको विषयमा यति गम्भीर कुरा छ किम सर यति गम्भीर कुरा छ जहिले पनि तपाईँको भनौँ न हरेक कुरालाई लिड गर्ने भोलि अब तपाईँले आफ्नो लाइफलाई लिड गर्ने पनि राइट क्वेसन्सले हो भोलि तपाईँसँग अब भोलि भनौँ न तपाईँसँगै पनि प्रेरित भएर कोही इन्टरनेट मार्केटिङ सिक्न चाहन्छ गर्न चाहन्छ भने पनि तपाईँहरूले तपाईँले उसलाई लिड गर्ने पनि बाई डुइङ राइट क्वेसन्स हो यो यति इम्पोर्टेन्ट छ नि चाबी हो क्या चाबी सर कि क्वेसन्स राइट क्वेसन्स गर्न सक्नु भनेको चाहिँ के हो हामीले यो सेल्स <coughs> सेल्स ट्रेनिङमा पनि सिक्छौँ होइन आउँदैछ सेल्स ट्रेनिङ हाम्रो अब बिस पच्चिस दिन पछाडि त्यो सेसनमा पनि हामी सिक्छौँ जहिले पनि हरेक तपाईँको भनौँ न इन्टरभ्यूमै पनि भनौँ न खिम सर जस्तो इन्टरभ्यू दिनेले लिड गरिराखेको हुन्छ कि तपाईँको प्रश्न सोध्नेले लिड गर्छ कि एन्सर दिनेले लिड गर्छ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि इन्टरभ्यू इन्टरभ्यूमै भने के प्रश्न सोध्नेले चाहिँ इन्टरभ्यूलाई लिड गर्छ कि तपाईँको चाहिँ एन्सर दिनेले लिड गर्छ प्रश्न सोध्नेले प्रश्न सोध्नेले लिड गर्छ हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि कुरालाई लिड गर्छ भने त्यो चाहे वेदर त्यो क्लाइन्ट होस् चाहे त्यो तपाईँहरूले आफ्नो लाइफलाई होस् चाहे त्यो चाहिँ हरेक कुरालाई तपाईँहरूले लिड गर्न गर्न सक्नुहुन्छ बाई डुइङ राइट क्वेसन सही क्वेसन सोधेर चाहिँ हामीले चाहिँ लेख गर्न सक्छौँ र मैले आज तपाईँहरूलाई एउटा फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क पढाउँछु भनेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ संसारको नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ पैसा कमाउनकै लागि चाहिँ पछाडि लागिरहेका हुन्छौँ तर मान्छेले सोधै नसोध्ने प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि how many types of income in the world how many titles income in the world संसारमा कति किसिमको आम्दानी हुन्छ यो कुरा सोध्दैन धेरै मान्छेले पहिलो दोस्रो भनेको चाहिँ categories of people categories of people categories of people कति क्याटेगोरीको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ संसारमा हुन्छ this is the most important एकदमै आज तपाईँहरूले आफूले आफूलाई पनि रिकग्नाइज गर्न पाउनुहुन्छ मैले पनि आफूलाई आफूलाई पनि फेरि रिकग्नाइज गर्न पाउँछु त्यो के हो भने नि पैसा कमाउनकै लागि भागिराखेको छु तर संसारमा हुन चाहिँ कति कति किसिमको आम्दानी हुन्छ त कति किसिमको आम्दानी हुन्छ होला खेल्छ केही छ भने थाहा छ भने थाहा छैन भने केही फरक परेन होइन नवरात्र कति किसिमको आम्दानी हुन्छ होला संसारमा कति किसिम भन्नुहुन्छ ल आज हामी पढ्छौँ है त देयर आर मोस्टली मोस्टली संसारमा चाहिँ कति टाइप्सको इन्कम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने there are two types of income in the world है संसारमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ कति किसिमको इन्कम हुन्छ दुई किसिमको इन्कम हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरकोलाई हामी के भन्छौँ एक्टिभ इन्कम भन्छौँ दोस्रो किसिमको इन्कमलाई हामी के भन्छौँ यस दोस्रो किसिमको इन्कमलाई हामी के भन्छौँ प्यासिभ इन्कम भन्छौँ हेर्नु है अब संसारमा मोस्टली यो दुई किसिमको इन्कम चाहिँ हुन्छ र अरू अरू पनि छ जस्तो रिकरिङ इन्कम भन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छ तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्ड इन्कम भन्छ प्राय त्यो भनेको प्यासिभमै आउँछ क्या सर होइन होइन रोयल्टी इन्कम भन्छ रिकरिङ इन्कम भन्छ यो कुराहरू प्यासिभमै आउँछ तर मोस्टली चाहिँ संसारमा चाहिँ दुई किसिमको इन्कम हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ एक्टिभ इन्कम अर्को भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम अब एक्टिभ इन्कम <coughs> भनेको के हो प्यासिभ इन्कम भनेको के हो अहिले हामी बुझ्छौँ त्यो विषयमा तर हेर्नु है यो बाहेक अब हामी ए दोस्रो दोस्रो प्रश्नको चाहिँ हामी एन्सर दिन्छौँ <coughs> संसारमा चाहिँ कति कति किसिमको चाहिँ मान्छे कति क्याटेगोरीको चाहिँ मान्छे होला त sir Nawaraj sir anything whatever ठिक छ नभए केही फरक परेन Uh, Kim sir, any idea? nice, nice try. Try गर्न पाइयो. नेगेटिभ र पोजिटिभ. हजुर. त्यो चाहिँ विचारको आधारमा है त्यो चाहिँ विचारको आधारमा तर एकर्डिङ टु इकोनोमीको आधारमा इन्कमको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ संसारमा रोबर्ट के साकी भन्ने हुनुहुन्छ जो चाहिँ रिच द्याट पोर द्याट तपाईँहरूले धनी बुवा गरिब बुवा पढ्नै पर्ने पुस्तक हो र तपाईँहरूले यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा पनि यो सब सेक्सनमा तपाईँहरूले पछि एफिलिएट पनि गर्न पाउनुहुन्छ यो सबै कुरा यो यहाँको सफ्टवेयरलाई यहाँको सबै कुरालाई एफिलिएट पनि गर्न पाउनुहुन्छ त्यही त्यहीमध्ये हाम्रो हार्ड हार्ड कभर बुक्स पनि एफिलिएट गर्न तपाईँको चाहिँ मल्टिभर्सिटी अब तपाईँहरू पनि पार्टनर हुनुहुन्छ होइन मलाई जति हो मैले सुरुमै भनेको छु मल्टिभर्सिटी यो हो साइमन राईको लागि जति मल्टिभर्सिटीमा अर्निङ गर्ने ठाउँ छ जति काम गर्ने सिस्टम छ त्यति नै हो नवराज सरको लागि पनि त्यति नै हो खिम सरको लागि पनि त्यति नै हो त्यो कुरा हामी फेरि अझ पढ्छौँ डिपली मल्टिभर्सिटीको बारेमा छँदैछ त्यो कुरा पढ्न त तर त्यो बाहेक तपाईँ तपाईँहरूले यो पढ्नै पर्ने पुस्तकहरू नवराज सरलाई त सायद थाहा पनि छ होला यो पाँचवटा पुस्तक मिले सिक्रेट्स अफ मिलेनियर माइन्ड सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् think and rich rich dad poor dad धनी बुवा गरिब बुवा पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड अवचेतन मनको शक्ति र अनलिमिटेड पावर यो पाँचवटा पुस्तक हरेक बिजनेस गर्ने मान्छेले हरेक अन्टरप्रिन्यरसिप गर्ने मान्छेले पढ्नुपर्ने पुस्तक हो यो चाहिँ बन्डलमा छ मल्टिभर्सिटीबाट लिएर बन्डलमै पढे पनि हुन्छ अनि पढेर आफूले एफिलिएट गरे पनि भयो होइन त्यो फाइदा छ क्या यहाँ चाहिँ होइन यो के छ भने यो के छ भने नि तपाईँको रोबर्ट कियोसाकी भन्ने जो जापानिज अथर पछि अहिले युएसएफ पर्छ एकदमै फाइनेन्सियल लिट्रेसीको बारेमा तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल <coughs> एडुकेसनको विषयमा उहाँले एकदमै तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ दिने एजुकेसन दिने काम गर्नुहुन्छ र उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरूमध्ये धेरै नै चलेको थुप्रै पुस्तकहरू छन् जसमा रिच द्याट पोर द्याट त हरेक थिम्सहरू तपाईँले आफूले पनि पढ्नुपर्ने आफ्नो परिवार जो के अरे पढ्न चाहन्छ नि पैसाको विषयमा पढ्न चाहने पैसा म्यानेजको विषयमा पढ्न चाहने मान्छेले पढ्नुपर्ने पुस्तक हो हाम्रो नवराज सरले पढ्नु भएको छ कि छैन के अरे रिच द्याट पोर द्याट ओहो तपाईँले त्यत्रो अगाडिदेखि इन्टरनेट मार्केटर हाम्रो हाम्रो जान्ने मान्ने गुरुहरूलाई भयो जस्तो लाग्छ यति बुक पनि तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेन मैले लिन खोजेको थियो पछि के छैन भन्दै के भन्दै यो पढ्नुपर्ने बुक हो एकदम तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने यो पा बन्डलमा नै तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने बुक हो है सो यो के छ भने उहाँले रिच द्याट पोर द्याट पछाडि क्यास फ्लो क्वाड्रन्ट एउटा पुस्तक लेख्नुभएको छ जहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चार क्याटेगोरीमा बाँड्नु भएको छ एकदमै अमेजिङ साँच्चै नै यो रियालिटी पनि हो र त्यो चारवटा क्याटेगोरीलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी उहाँले बाँड्नु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हाम्रो रेकर्डेड सेसनमा पनि मैले राखेको छु तपाईँहरूले त्यहाँबाट नि आशा छ बुझ्नुहुन्छ चार क्याटेगोरीमा मान्छे चाहिँ त्यो डक्टर होस् लयर होस् अकाउन्टेन्ट होस् तपाईँको चाहिँ वाट एभर होस् वाट एभर लेबर गरोस् अथवा चाहिँ आर्ट गरोस् अथवा जुन इन्डस्ट्रीमा भए पनि लगभग छत्तिस सय प्रोफेसन छ भन्छ संसारमा होइन यो <coughs> डक्टर लयर अकाउन्टेन्ट जस्तो छत्तिस सय छत्तिस सय आई थिङ्क छत्तिस सय के टेन थाउजन्ड आयो त्यो ठ्याक्कै चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट नम्बर भुलेँ तर यो प्रोफेसनमध्ये पनि संसारमा होइन अघि खिम सरले भन्नुभएको चाहिँ थिङ्किङको आधारमा मान्छे पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ प्रोएक्टिभ रियाक्टिभ हुन्छ त्यो चाहिँ विचारको आधारमा तर एकर्डिङ टु तपाईँको चाहिँ यो प्रोफेसन होइन तपाईँको चाहिँ आधारमा चाहिँ मान्छे चाहिँ चार क्याटेगोरीको हुन्छ र त्यो चार क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने पहिलो क्याटेगोरीकोलाई हामी ई e भन्छौँ दोस्रो क्याटेगोरीकोलाई हामी एस भन्छौँ तेस्रो क्याटेगोरीकोलाई हामी बी भन्छौँ चौथो क्याटेगोरीकोलाई हामी के भन्छौँ आई भन्छौँ आई भन्छौँ हेर्नु है इएसडिआई e संसारमा चाहे म होस् चाहे नवराज सर हुनुहुन्छ चाहे खिम सर हुनुहुन्छ चाहे बिल गेट्स चाहे विनोद चौधरी चाहे जेफ बेजो चाहे इलन मस चाहे मार्क जुकरबर्ग चाहे स्टिभ जब्स गइसक्नुभयो होइन जसुकै होस् संसारमा चार क्याटेगोरीको मात्र मान्छे हुन्छ अब त्यो के हो त इएसबिआई e भनेको चाहिँ इ स्ट्यान्ड्स फर इम्प्लोइ तपाईँहरूले लेख्नु पनि पर्दैन हेरेर मात्र हुन्छ किनभने रेकर्डेड छ नै जस्तो लाग्छ रेकर्डिङ भइरहेछ नि अहिले फेरि तपाईँहरूलाई employ first category S stand for के हो त self employ S stand for self employ B stand for business business owners I stands for investor. Yes, exactly. Investor. हेर्नु संसारमा मान्छे कि त इम्प्लोइ हुन्छ कि त मान्छे सेल्फ इम्प्लोइ हुन्छ कि त बिजनेस ओनर हुन्छ कि त इन्भेस्टर हुन्छ र यो चारवटै क्याटेगोरीको मान्छेसँग हुने भनेको चाहिँ फेरि पाँच सातवटा कुरा मात्र हो द थिङ्स यहाँ यसरी हामी लेखौँ employee employee self employee business owner र इन्भेस्टर यो चारवटै कुरा uh, चारवटासँग चाहिँ कमन थिङ्स छ एउटै कुरा छ नवराज सरसँग पनि छ खिम सरसँग पनि छ बिलगेटसँग पनि छ जेफ बेजोसँग पनि छ विनोद चौधरीसँग पनि कमन हामी मान्छेसँग कमन कुरा छ त्यो के होला त ल हामी जाउँ त्यो हजुर त्यो कमन कुरा के छ भने नि खिम सर हामीसँग इनर्जी छ शक्ति छ कि छैन काम गर्ने इनर्जी छ कि छैन के अरे के छ एनर्जी छ हामी सबैसँग के छ ट्वेन्टी फोर आवर्स छ टाइम छ हामी सबैसँग केही न केही के छ नलेज छ छ कि छैन हामी सबैसँग तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्किल्स छ छ कि छैन हामी सबैसँग तपाईँको चाहिँ आइडिया छ कि छैन हामी सबैसँग तपाईँको चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एक्सपर्टिज छ चाहे त्यो बिलगेटसँग होस् चाहे बे ओनरसँग जेफ होस् चाहे त्यो मसँग होस् तपाईँसँग होस् हामी सब मान्छेसँग चारैवटा क्याटेगोरीको मान्छेसँग हुने कमन कुरा भनेको कमन कुरा भनेको idea experience time energy that's it अब फरक यति हो कि इम्प्लोइले यो कुरालाई कसरी प्रयोग गर्छ सेल्फ इम्प्लोइले यो कुरालाई कसरी प्रयोग गर्छ आफ्नो चाहिँ टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई कसरी प्रयोग गर्छ बिजनेस ओनरले टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई कसरी प्रयोग गर्छ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टरले यो कुरालाई कसरी प्रयोग गर्छ द्याट्स इट क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी सबैसँग कमन हुने भनेको यति हो कि सर यति हो के अरे चाहिँ बिल गेट्स जन्मिँदै अर्बपति भएको त होइन होइन नि त यो कुरालाई प्रयोग गरेर भएको हो नि त होइन हामी पनि यो कुरालाई प्रयोग गरेर भोलि हुन सक्छौँ द्याट्स द पोसिबिलिटी सम्भाव्यता भन्ने कुरा त छँदैछ होइन हामी त अब मिलिस भविष्यको चाहिँ एउटा चाहिँ फ्युचर मिलिनियर बिलिनियर बन्छु भनेरै लागिरहेछौँ छौँ नि त द्याट्स द ड्रिम हेर्नु है अब यो कुरालाई <coughs> यो कुरालाई आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई चाहिँ इम्प्लोइले के गर्छ थाहा छ इम्प्लोइ भनेको त्यो वर्ग हो अब इम्प्लोइको पनि यसरी डेफिनेसन दिउँ काम इम्प्लोइ भनेको कामदार मात्र होइन क्या यसरी अब हामी यसलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ न इम्प्लोइ भनेको चाहिँ who sell this is the this is the definition of employee के रहेछ त इम्प्लोइको डेफिनेसन के रहेछ त नवराचर के रहेछ इम्प्लोइको definition who sell their time energy expertise idea knowledge to others जसले इम्प्लोइ भनेको त्यो मान्छे हो जसले चाहिँ आफूसँग भएको बललाई आफूसँग भएको दिमागलाई आफूसँग भएको ज्ञानलाई आफूसँग भएको आइडियालाई चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा जोडिएर काम गर्छ भनेको सेल गर्छ होइन उसले आफ्नो टाइम अनुसारको रकम पाउने नि त त्यो त उसले आफ्नो टाइम सेल गरे त हो नि आफ्नो आइडिया सेल गरे हो त नि होइन र so they are called employee क्याटेगोरीको मान्छेहरू for example for example simple example दियो इजी इक्जाम्पल को हुनसक्छ त doctor teacher teacher That's it. Whatever, whatever. उनीहरू इम्प्लोइ हुनु र उनीहरू पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्ष पढे त्यही बिस पचास लाख खर्च गरे होइन इन् अब त्यो पनि एउटा टाइम पनि इन्भेस्ट हो पैसा पनि इन्भेस्ट हो होइन अनि सर्टेन टाइम आइसके पछाडि फेरि इन्टर्नसिप गरेँ र तपाईँको चाहिँ एट द एन्ड हस्पिटलमा नाइन टु फाइभ जागिर गर्न थाले अथवा चाहिँ ल फर्ममा काम गर्न थाले दे आर कल्ड इम्प्लोइ वर्गको क्याटेगोरी त्यो कि त्यो यो किसिमको मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्छ त इम्प्लोइ वर्गको मान्छेले चाहिँ आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई सेल गर्छ अब सेल्फ इम्प्लोइको डेफिनेसन दिउँ हामी सेल्फ इम्प्लोइको डेफिनेसन हामी दिनुपर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भने नि यो सेल्फ इम्प्लोइ <coughs> भनेको त्यो वर्गको मान्छेहरू हो who use who use their time, energy, expertise, <coughs> ideas on themselves. है बुझ्नुहोस् है सेल्फ इम्प्लोय भनेको चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले आफूसँग भएको बल बुद्धि आफूसँग भएको स्किल्स एक्सपर्टिज आइडियालाई चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ काममा लगाउँछ काम गर्छ र त्यो बापत सर्भाइभ हुन्छ दे आर कल कुन क्याटेगोरीमा पढ्यो त उनीहरू सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा पढ्यो फर इक्जाम्पल हामी इक्जाम्पल दिन सक्छौँ सानो सानो अब किराना पसल गरेको अब जस्तो अब ए ए भनौँ न ए डक्टरले पनि चाहिँ हो के अरे चाहिँ कति यो जागिर गर्नु हस्पिटलमा नाइन्टी फाइभलाई एउटा फार्मेसी खोलिदिउँ न भन्छ लेट सपोज इक्जाम्पल होइन फार्मेसी खोल्यो अरे के भयो त ऊ चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ भयो अब सानो चाहिँ किराना पसल खोल्यो सप खोल्यो एउटा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ भयो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लागि काम गर्छ they are called self employee वर्गका मान्छेहरू पर्छन् अब नेक्स्ट कम्स बिजनेस ओनर भनेको के हो त को होला त बिजनेस ओनर भनेको नवदास दुई इक्जाम्पलको लागि त्यो तर ट्याक्कै डेफिनेसनमा भन्नुपर्दाखेरि ट्याक्कै अपोजिट अफ इम्प्लोइ भन्नुको अर्थ who buy who buy others अरूको चाहिँ के गर्छ एनर्जी टाइम नलेज आइडिया एक्सपर्टिजलाई किन्छ किन्छन् रिकग्नाइज चिन्छन् त्यो मान्छेको आइडिया एक्सपर्टिज एक्सपिरियन्स हाम्रो अर्गनाइजेसनमा जोड्यो भने हाम्रो एक्स हाम्रो बिजनेस नेक्स्ट लेभलमा लान सकिन्छ उनीहरूले त्यही अनुसारको पेमेन्ट गर्छन् लाइक त्यो मान्छे यस्तो मान्छे छन् त्यो मान्छेले के अरे चाहिँ पाँच लाख हाम्रो अर्गनाइजेसनमा उनीहरूको के अरे चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ let's pay two lakh one lakh के भयो त नि पाँच लाख उसले चाहिँ कमाइदिन्छ भने दुई लाख पेमेन्ट गर्न के गाह्रो भयो त नि हो बिजनेस ओनरले चाहिँ के गर्छ त त्यो किसिमको मान्छेलाई रिकग्नाइज गर्छ चिन्छ र चिनेर चाहिँ अरूको टाइम उसको टाइम उसको इनर्जी उसको एक्सपर्टिज उसको एक्सपिरियन्सलाई के गर्छ किन्छ र चाहिँ के गर्छ बिजनेस गर्छ अरूको आइडियालाई अरूको आइडियालाई लिन्छ अरूको टाइमलाई लिन्छ जस्तो भनौँ न फार्मेसी चलाउँदाखेरि एकजनाले कति घन्टा काम गर्छ दैनिक म्याक्सिमम् दस घन्टा बाह्र घन्टा तर पचासजनाले हस्पिटल के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठ आठ घन्टै मात्र गऱ्यो भनेपछि कति घन्टा हस्पिटलमा काम हुन्छ पचास into eight eight zero zero आठ सय चालिस चार सय घन्टा चार सय घन्टा काम हुन्छ सो आठ घन्टा काम गर्नु र चार चार सय घन्टा काम गर्नुमा त फरक छ नि सही छैन त्यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामी बिजनेस ओनर भन्छौँ होइन अघि यो के अरे नवराज सरले इक्जाम्पल दिइसक्नुभयो होइन तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ लेट सपोज अब ए डक्टर पनि सेल्फ इम्प्लोइ बन्न सक्छ ए डक्टर फेरि चाहिँ लेट सपोज कति सानो चाहिँ यो चलाउनु फार्मेसी म अलिकति आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्छु नर्स हाल्यो डक्टर हायर गर्यो होइन अकाउन्टेन्ट हायर गर्यो उसले चाहिँ हस्पिटल खोल्यो के भयो त बिजनेस ओनर भए भयो कि भएन भएन होइन चौधरी अरू के हुनसक्छ होइन बिलगेट हुनसक्छ मार्क जुकरबर्ग हुनसक्छ धन धन यो कुराहरू क्लियर हुनुहुन्छ केम सर क्लियर हुनुहुन्छ मजा आइरहेछ पढ्नको लागि है अब लास्ट क्याटेगोरीको मान्छे छ त्यो कुन क्याटेगोरी हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने इन्भेस्टर क्याटेगोरीको मान्छे भन्छ है यो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ प्राय इन्भेस्टरमा चाहिँ आफूमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उसले चाहिँ आइडिया एकदम धेरै इन्फर्मेसन लिएर काम गरेको हुन्छ इन्भेस्टर इन्भेस्टरले चाहिँ अरूको भन्दा पनि उसले चाहिँ बढी आइडिया र तपाईँको चाहिँ बढी इन्फर्मेसनमा उसले आफैले टाइम लगाएको हुन्छ फर इक्जाम्पल जस्तो मेरो यहाँ यो चार्ज इक्जाम्पल हामी दिन सक्छौँ जस्तो भनाइ पनि छ भनाइ के छ भने नि सर सरहरू मनी मेक्स मनी भन्छ नि त्यो कसले त्यो कसले कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम् इन्भेस्टरले गर्न सक्छ एउटा आन्टरप्रेन्यरले पनि गर्न सक्छ आन्टरप्रेन्यरले पनि गर्न सक्छ तर त्योभन्दा बढी अझ इन <coughs> इन्भेस्टरले गर्न सक्छ क्या है इन्भेस्टरले गर्न सक्छ र एउटा अर्को पनि भनाइ छ तपाईँको investor does not work for money भन्छ क्या इन्भेस्टर चाहिँ पैसाको लागि काम गर्दैन मनी वर्क फर इन्भेस्टर पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ दे आर कल्ड इन्भेस्टर हेर्नु है हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो पैसाले हाम्रो पैसाले हाम्रो लागि काम गरोस् भन्ने हो क्या हाम्रो अन्तिम उद्देश्य चाहिँ नवराज सरको उद्देश्य के हुनु पर्यो भने नि मेरो पैसाले मेरो लागि काम गरोस् भन्ने हो क्या हाम्रो उद्देश्य र तपाईँको यो इन्भेस्टर बन्नका लागि ठुलै अमाउन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन के ठुलै रकम हुनुपर्छ भन्ने छैन के इम्प्लोइ पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ सेल्फ इम्प्लोइ पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ बिजनेस ओनर पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ सर संसारमा वारेन बफेटले त लगभग के अरे पास्ट उसको लाइफ नै हेर्ने हो भने उसले त केही पनि गरेन नि त गरेन नि त उसले त इन इन्भेस्टर भएर नै लाइफ गयो क्या होइन इन्भेस्टर बन्न पनि एउटा चाहिँ त्यो क्वालिटी डिसिप्लिन खुबीहरू चाहिन्छ होइन सो धेरै मान्छेको सोचाइ के हुन्छ भने नि ए मसँग दुई चार करोड होस् अनि इन्भेस्ट गरौँला के यो दुई के अरे दुई हजार इन्भेस्ट गर्नु भन्छ नि धेरै मान्छेले ल दुई हजारलाई पनि इन्भेस्ट गरेर बिस चालिस हजार बनाउन सकिन्छ जस्तो हो इन्भेस्ट गर्ने ठाउँहरू मैले तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्दाखेरि जस्तो हो स्टक मार्केट स्टक मार्केटमा नवराज सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हाम्रो पास्ट जेनेरेसनले जानेको कुरा <coughs> भनेको ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्छ ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भने त्यो इन्भेस्ट होइन क्या त्योभन्दा चार गुणा पाँच गुणा बढी इन्सुरेन्समा फाइदा छ क्या इन्सुरेन्स अर्को होइन हाम्रो खिम सर कुनमा हुनुहुन्छ इन्सुरेन्स प्राइममा हुनुहुन्छ कहिलेबाट <coughs> हुनुहुन्छ दुई वर्ष जति हो हाम्रो मल्टिभर्सिटीले यो सबै कुरालाई पनि कभर गर्दैछ है खेम सर हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा डिजिटल इन्सुरेन्स बिजनेसको पनि ट्रेनिङ आउँदैछ है भनेको जस्तो यो इन्सुरेन्सको अब कति फाइदा छ के छ कसलाई इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा त धेरै चाहिँ यो आफ छुट्टै च्याप्टर हो क्या यहाँ कुरै नगरौँ यसको होइन इन्सुरेन्स पनि एउटा इन्भेस्ट गर्न सेक्टरमा त्यस्तै तपाईँको चाहिँ रियल इस्टेट रियल इस्टेट होइन घर जग्गामा लगानी गर्न सकिन्छ होइन यसमा पनि अब फेरि रियल इस्टेट नै एउटा इन्डस्ट्री हो यो पढ्नुपर्ने हुन्छ कमर्सियल इन्डस्ट्री हुन्छ एग्रिकल्चरको रियल इस्टेट हुन्छ तपाईँको रेजिडेन्सियल रियल इस्टेट हुन्छ यो धेरै अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने कुरा अब अहिलेको समयमा अब तपाईँहरूसँग पैसा छ भने म कहाँ चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भने ब्लक चेन फेरि ब्लक चेनमा पनि ब्लक चेनमा पनि बिटिसी र इथर यो बाहेक अरू छुँदै नछुनु फेरि डुब्नु होला पन्जी स्किममा फेरि बिटकोइन भनेर अहिले त बेच्न थाल्छन् जे पनि त्यतातिर होइन बिटिसी इथर सकेसम्म दस डलर पाँच डलर वटेभर कलेक्ट गर्नुहोस् यस यसको फ्युचर के छ भन्ने कुरा त यो सेसनमा भनेर पनि सकिन्न आएर यति कुरा छ नि यो सेक्टरमा बिटिसी त यो बाहेक अब तपाईँको चाहिँ कमोडिटिजहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ तर mostly I recommended this investing गर्ने चाहिँ यो प्लेटफर्म हो त्योमध्ये सबैभन्दा इन्टर गर्ने सहज रूपमा इन्टर गर्ने भनेको स्टक मार्केट हो आफ्नो होल फ्यामिलीको पनि तपाईँहरूले गराउनु भएको छ नवराज सर गराउनुहोस् किन छुट्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले छुट्याउनुहुन्न गर्नु छ फिल्म सर है कुरा तपाईँ हामीमा के छ भने नि तर एउटा कुरा सर यो यसको बारेमा नै अलिकति त्यो पढाउनु पर्यो सर ए हाम्रो स्टक मार्केटको ट्रेनिङ नै छ नि त मल्टिभर्सिटीमै ट्रेनिङ छ त तपाईँहरू त थाहा छैन किन सर ट्रेनिङ मल्टिभर मल्टिभर्सिटीमा ट्रेनिङ नै छ ट्रेनिङ हो के अरे तपाईँ तपाईँ सिल्भर प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एभाइलेबल हुन्छ अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो ट्रेनिङ नै छ बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ छ सर मल्टिभर्सिटी जोइन किन गर्ने त अनलाइन बिजनेस मात्र यहाँ सिक्ने होइन भए नभएको अपर्च्युनिटी मल्टिभर्सिटीले देखाउँछ सिकाउँछ चाहिँ अनि त्यो अपर्च्युनिटी सिक्ने र ग्राप गर्ने सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने ग्राप गराउने द्याट इज द मल्टिभर्सिटी है बुझ्नु है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्भेस्ट गर्न सेक सकिने सेक्टर हो जस्तो एउटा क्वेसन मैले साँच्चै सोध्न चाहिहालेँ हाम्रो के अरे नवराज सर के अरे तपाईँले अब यो कामहरू पेन्टिङहरू घर घरको पेन्टिङहरू गर्नुहुन्छ कि के को गर्नुहुन्छ ए तपाईँ लेबर युनियनमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म त्यसमा थाहा छ यसको बारेमा यसको बारेमा थाहा छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि थाहा थियो दाहरू जोइन हुनुहुन्छ म चाहिँ त्यसमा जोइन छैन गाह्रो त्यो एकदमै राम्रो राम्रो छ है त्यो युनियन तपाईँहरू यो ओके अरे हाम्रो खिम सरलाई पनि म यो ओके अरे गराइहालेँ यो राम्रो रे ओके अरे युनियन रहेछ तपाईँको चाहिँ यो यसको डिसएडभान्टेज त छँदै छैन अब जोइन हुँदा पाँच सय अनि वार्षिक रिन्युअल फाइभ फाइभ हन्ड्रेड तर कुनै अब त्यो किसिमको एक्सिडेन्टल कुराहरू भइराख्यो भने अहिलेको केसमा चाहिँ सेभेन लाख क्लेम गर्न पाउने रहेछ सेभेन लाखसम्म क्लेम गर्न पाउने रहेछ इन्सुरेन्स टाइपकै रहेछ कि खिम्सा बुझ्नु होइन इन्सुरेन्स टाइपकै तर यो चाहिँ अब इन्सुरेन्सले चाहिँ डबल पनि दिन्छ तर यो चाहिँ एउटा युनियन जहाँ जस्तो आफ्नो के अरे चाहिँ श्रम गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले दिएन भने ठुलो हो के अरे त्यहाँको युनियनको मान्छेहरू गएर उठाइदिने अनि आफ्नो श्र के अरे पारिश्रमिकहरू दिने त्यो किसिमको छ खिम सरलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन यो यिनीहरू पनि बुझिराख्नुहोस् यो पनि फाइदा हो हेर्नुहोस् यो पनि जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा है सो त्यो कारणले गर्दा हुन्छ अब त्यो हाम्रो नवराज सरलाई पनि थाहा थिएन होला सायद यो कुराहरू यसको बारेमा चाहिँ खास थाहा होइन यो युनियन चाहिँ थाहा थियो मलाई पहिलादेखि अब यो साथीले अब के काम गर्छ भन्ने खास थाहा थिएन मलाई चाहिँ है त्यो किसिमको कुराहरू छ र यो विशेष गरेर अब हामी हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ इन्भेस्टर बन्ने र मैले अघि तपाईँहरूलाई सेयर गरिराखेको कुरा हामी लगभग लगभग हाम्रो वान आवरको टाइम पनि सकिसक्यो three questions are very important in life जिन्दगीमा मैले अघि भने क्वेसन त सोध्नुपर्छ त्यो क्वेसन्सहरू मध्ये पनि अझ तिनवटा क्वेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिनवटा क्वेसन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँले पनि सोध्नुपर्ने मैले पनि सोध्नुपर्ने हरेकले सोध्नुपर्ने तिनवटा क्वेसन्स छ त्यो क्वेसन्स के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट में सब सबभन्दा फर्स्ट क्वेश्चन भनेको आर यू नाउ तब कहाँ हुनुहुन्छ में पोजिसनमा हुनुहुन्छ दोस्रो where do you want to be be or want to go तेसरो हेर्नु है यो यो इएसबिआईलाई e नै पनि हेऱ्यो भने तपाईँले इएसबी एसबिआईकै कन्सेप्टमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ पहिलो दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ इएसबिआई e मध्ये पनि कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ हेर्नु है यो एकदम तेस्रो क्वेसन आएर अहिले एकछिनमा हामी गर्छौँ जस्तो number one where are you now step one तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ मानव तपाईँ इम्प्लोइ हामी इम्प्लोइ छौँ सेल्फ इम्प्लोइ छौँ तर हामी कहाँ जान चाहन्छौँ सेकेन्ड लेभलमा पुग्न चाहन्छौँ लेट सपोज तपाईँसँग चाहिँ अहिले चाहिँ मानव तपाईँसँग चाहिँ दस लाख छ तपाईँ के के कहाँ चाहिँ पुग्न चाहनुहुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ दस करोड बनाउन चाहनुहुन्छ टेन करोड बनाउन चाहनुहुन्छ राइट दोस्रो स्टेप यो भयो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ दस लाखमा कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ बिजनेस सिक्दै हुनुहुन्छ होइन यही हो नि त पोजिसन त पहिलो प्रश्न यो प्रश्न छ नि मैले विगत तिन चार तिन वर्षदेखि पढाउँदै आएको छु यही क्रस ठ्याक्कै तपाईँको केही केही मन्च अगाडि एकजना सन्दीप महेश्वरी सन्दीप महेश्वरी तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँको सेसनमा एकजना अमन धत्रवाल भन्ने चाहिँ आउनुभएको थियो क्या ट्याक्कै यही क्वेसन उहाँले पनि लाइफ क्वेस लाइफ लाइफ क्वेसन्सको एउटा चाहिँ ट्यागलाइन उहाँले दिनुभएको छ मैले जुन पढाइराखेको थिएँ यही क्वेसन उहाँले चाहिँ त्यहाँ पनि सेयर गर्नुभएको थियो क्या होइन पहिलो क्वेसन भनेको चाहिँ म कहाँ छु कहाँ हुनुहुन्छ होला त हाम्रो नवराज सर कहाँ छौँ होला हामी कहाँ छौँ होला इम्प्लोइ ल यही जाउँ न त इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ बिजनेस ओनरको कुन क्याटेगोरीमा हामी छौँ होला त म एमै एमै अथवा सेल्फ गर्दै हुनुहुन्छ बी सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ होइन फरक यो म्याटर गर्दैन कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन कि तपाईँले के सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ कि जस्तो कि रो रोज सर ईमा पनि छ एसमा पनि हुनुहुन्छ आईतिर पनि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि छ नि त होइन त हो कि नै इन्भेस्टर पनि त सिक्दै हुनुहुन्छ नि त रोज सर पनि कहाँ हुनुहुन्छ होला रोज सर अब के सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइ सिक्दै हुनुहुन्छ हामी मल्टिभर्सिटीमा इम्प्लोइ त हुँदै होइनौँ हामी मल्टिभर्सिटीमा भनेको सेल्फ इम्प्लोइ सिक्ने हो सँगसँगै चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टर सिक्ने हो हाम्रो मल्टिभर्सिटीको डाइरेक्ट जर्नी भनेको चाहिँ तपाईँ आएर मल्टिभर्सिटीको कुनै इम्प्लोइ होइन कर्मचारी होइन यु स्टार्टेड द बिजनेस मैले भने नि त बिजनेस तपाईँले सेल्फ इम्प्लोइ भएर सुरुवात गर्नुहुन्छ स्किल्स एक्वायर गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ बिजनेस सिक्नुहुन्छ पहिलो स्टेजमा हामी कहाँ रहेछौँ त भनिसके पछाडि सायद हामी ईमा e छौँ एसमा छौँ बीमा छौँ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कहाँ छ त हामी जानुपर्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो त ऊ यहाँ माथि जानु छ हो कि नै यहाँ माथि जानु अब यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने दस लाख र दस करोडको जुन ग्याप छ नि nine lakh nine crore ninety nine lakh ए नाइन्टी लाखलाई कभर गर्ने पार्ट भनेको तेस्रो क्वेसनले गर्छ हेर्नुहोस् दस लाख र दस करोडको ग्यापमा जुन nine lakh ninety nine crore ninety लाखलाई कभर गर्ने चाहिँ तेस्रो चाहिँ क्वेसन छ त्यो क्वेसन के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने द मोस्ट तपाईँलाई म कहाँ छु म कहाँ जान चाहन्छु भनेर मात्र थाहा हुन्छ त धेरै मान्छेलाई थाहा छ नि त म कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा छ म के हुँ भन्ने कुरा थाहा छ म कहाँ जान चाहन्छु ड्रिङ्क पनि बोक्छन् फेरि मान्छेले हेर्नुहोस् सपना पनि बोक्छन् होइन म यो भन्छु त्यो भन्छु तर उनीहरूसँग तेस्रो क्वेसन्स नहुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो सपना सपनामा मात्रै सीमित हुन्छ चकनाचुर हुन्छ त्यो क्वेसन के हो त भन्दाखेरि how do you go how do you go तपाईँ कसरी जानुहुन्छ तपाईँले टक्क चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो वालमै फ्रन्ट लाइनमै देख्ने गरी नै लेखेर राख्नुहोस् भोलि पर्सि होइन अहिले त नलेख्दा पनि हुन्छ होइन तर यो यति इम्पोर्टेन्ट छ नि हाउ डु यो गोललाई अब फुलफिल गर्ने केही कुराहरू छन् कसरी जाने त्यत्तिकै <coughs> त्यत्तिकै त जान सम्भव छ त झन् <coughs> दस लाखबाट दस करोडमा जान सम्भव छ त्यत्तिकै जस्तो तपाईँ एसबाट म के अरे सेल्फ इम्प्लोइ छु म इन्भेस्टर बन्छु भनेर त सम्भव छैन क्या हाउ डु यो गोललाई फुलफिल गर्ने दुई चारवटा कुरा छन् जहिले पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सक्सेस सक्सेस हुनका लागि सफल यात्रा जानका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सक्सेस मेन्टर छान्न सक्नुहुन्छ सक्सेस मेन्टर छान्ने हो है गोल ओरिएन्टेड बुक्स पढ्ने हो गोल ओरिएन्टेड बुक्स मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बुक्सको कुरा गरेँ नि बुक्स तपाईँको चाहिँ गोल ओरिएन्टेड तपाईँको चाहिँ फिल्मसहरू पनि गोल ओरिएन्टेड हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु है गोल ओरिएन्टेड फिल्म हेर्छौ नि न के अरे ताइन तैको छेउ न नटुप्पको है गोल ओरिएन्टेड फिल्म पनि हुन्छ सर यस्तो फिल्महरू छ जस्तो म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुपर्दा भोलि पर्सि म रिकमेन्ड गर्दै पनि जान्छु फरेस्ट कम भन्ने मुभी छ the the wolf of Wall Street भन्ने छ क्याच इफ यु क्यान भन्ने छ हामी जस्तो एन्टरप्रेन्यरले हेर्नुपर्ने फिल्म्सहरू के क्याच इफ यु क्यान भन्ने छ तपाईँको चाहिँ इन्डियाकै पनि आई थिङ्क समथिङ एउटा मुभी छ यस्तो दामी छ त्यो मुभी यस्तो किसिमको एन्टरप्रेन्यरलाई सुहाउने फिल्म्सहरू पनि छन् हामीले अनि त्यस पछाडि आएर हामीले हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेमिनार सेमिनारहरू छन् होइन सेमिनार सेमिनार भनेको हामी फिजिकल्ली एटेन्ड हुने सेमिनारहरू भयो होइन त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ वेबिनार वेबिनार हो होइन वेबिनार <coughs> वेबिनार भनेको अहिले हामीले गरिराखेको सेमिनार भनेको अफलाइन हो त के अरे हाम्रो के अरे नवराज सरलाई त थाहा छ होला सेमिनार भनेको हामी फिजिकल्ली मिटअप गएर गर्नेलाई हामी सेमिनार भन्छौँ वेबिनार भनेको यस्तै हो हामीले हामी इन्टरनेट मार्केटरले छ नि खेम सर हामी जस्तो मान्छेले हामी इन्टरनेट मार्केटिङ सिक्न चाहन्छौँ गर्न चाहन्छौँ भने त्यस्तै मेन्टरलाई पछ्याउने हो कि होइन हामीले डक्टरलाई चाहिँ डक्टरको कुरा हेरेर डक्टरको कुरा सुनेर इन्टरनेट मार्केटर बन्छौँ त बन्दैन हामीले त्यस्तै इन्टरनेट मार्केटरहरू छन् म तपाईँहरूलाई बिस्तारै अर्को सेसनमा भयो भने हामी यो यो विषयमा कुरा गर्छौँ मेन्टर्सहरूको विषयमा कस्तो बुक्सहरू पढ्ने भन्ने विषयमा कस्तो फिल्मसहरू हेर्ने भन्ने विषयमा कस्तो कस्तो वेबिनार सेमिनारहरू अरू इन्टरनेट मार्केटरहरूले कसरी काम गर्छन् हेर्न सकियो कि सकिएन आइडिया लिन सकियो कि सकिएन सकिन्छ नि हो तिनीहरूको विषयमा हामीले तपाईँको यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने काम यो तेस्रो क्वेसनले गर्छ कि गर्दैन रहेछ त गर्छ कि गर्दैन यो कुरा भएन भने हाम्रो लाइफ कस्तो हुन्छ थाहा छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो कुराहरू भएन भने हाम्रो लाइफ यस्तो हुन्छ कि सुरुमा तलतिर गइन्छ अनि फेरि माथि गएको गएको उग्लिन उग्लिन टाइपले हुन्छ फेरि तल तल माथि जान्छ ओहो सक्सेस भइयो भयो भन्ने लाग्छ फेरि झ्याम्मै फस्छौँ हाम्रो लाइफ यस्तै चल्छ सक्सेस तल माथि तल माथि तल माथि यो किन भयो त जिक लाइफ छ नि त सफल हुन्छ फेरि असफल हुन्छ सफल हुन्छ असफल हुन्छ यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि तेस्रो कारणले जस्तो हो अब यो भयो भने जस्तो उसले यहाँ <coughs> एक वर्ष बितायो दुई वर्ष बितायो होइन फेरि यता हो के अरे तिन वर्ष यहाँ तिन वर्ष बितायो गर्दा या फेरि हो के अरे दुई वर्ष बिताएँ या माथि फेरि एक वर्ष बिताएँ चार वर्ष बिताएँ गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै बिस तिस वर्ष जुन चाहिँ दस लाखदेखि ऊ दस करोडमा पुग्न सक्थ्यो पाँच वर्षमा आठ वर्षमा तर उसले तिस वर्ष लगायो तिस वर्ष किन लगाए त यो कुराहरूको अभावले गर्दाखेरि यो कुराहरूको अभावले गर्दाखेरि यो कुरा जिगज्याग लाइफ हुन्छ लाइफ यस्तै चल चल्छ हो कि नै ल तपाईँहरू आफै अनुमान गर्नुहोस् त हो नि जिगज्याग लाइफ छ तर सही मेन्टर सही गाइडेन्स सही तपाईँको बुक सही तपाईँको चाहिँ गोल ओरिएन्टेड कुराहरू गर्नाले गर्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सक्सेसलाई के गर्न सक्छौँ डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ यस आजको क्लासबाट तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नुभयो सर ल के के कुरा बुझ्नुभयो त खिम सरलाई त आजको सर हजुर आजको मलाई मेन त त्यो इन्कम त्यो चाहिँ मजाले पुग्यो हजुर लाइफमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू के रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो नवराज सर के बुझ्नु त आजको सेसनमा लाइफमा भनौँ न अब आजको मिटिङमा धेरै <laughs> भनौँ न मैले भनौँ न पहिलेको भन्दा यो एक दुई दिनको सेसनमा भनौँ न धेरै राम्रो कुरा बुझेँ इन्भेस्टको कुराहरूदेखि लिएर होइन भनौँ न कस्तो मेन्टरहरू छान्नुपर्छदेखि लिएर जस राम्रै कस्तो मेन् <coughs> मेन्टर छान्नुपर्छ अझै छानेकै छैन है यो कुरा फेरि तपाईँहरू अवेर हुनुहोस् कस्तो बुक छान्नुपर्छ अर्को सेसन हो म अब पाँच मिनट लिन चाहन्छु मैले अघि तपाईँहरूले अझ डिफाइन गरेको छैन त्यो कुरा के हो भने नि अब बल्ल म यो इएसबिआई e तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो र एक्टिभ इन्कम चाहिँ कसले कमाउँछ भन्दाखेरि इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले यो दुईवटा क्याटेगोरीले चाहिँ इम् एक्टिभ इम् इन्कम कमाउँछन् जबसम्म उनीहरू सक्रिय रूपमा आफ्नो आइडिया एक्सपिरियन्स टाइमलाई चाहिँ जबसम्म खर्च गर्दैन न त डक्टर डक्टर के अरे चाहिँ हस्पिटल गएन भने उसको स्यालेरी आउँछ आउँदैन एउटा चाहिँ ऊ के अरे चाहिँ किराना पसल बन्द के अरे चाहिँ गरिराखेको मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो छिमेकीको विवाह पऱ्यो व्रत बन्द पऱ्यो बन्द गर्नु पऱ्यो बन्द गर्नु भने के हो त उसको इन्कम रोकिनु हो सो त्यही कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले भनेको एक्टिभ इन्कम मात्र कमाउँछन् जबसम्म उनीहरू एक्टिभले आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिज आइडियाजलाई जबसम्म खर्च गर्दैन उनीहरूको चाहिँ इन्कम हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि सेल्फ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइमा बस्नु चाहिँ रिस्की हुन्छ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइमा बस्नु चाहिँ के हुन्छ रिस्की हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छन् त प्यासिभ इन्कम निष्क्रिय आम्दानी गर्छ है उनीहरू वर्ल्ड टुर गर्छन् पैसा आएको आएको विनोद चौधरी संसार घुम्छ नोबेल ब्याङ्कबाट पैसा खनिएको खनिएकै छ नोबेल ब्याङ्क त विनोद चौधरी त जानु पर्दैन बस बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरमा त्यो कुरा छ हाम्रो <coughs> हामी भनेको चाहिँ यो क्याट यो क्याटेगोरीबाट यो क्याटेगोरीमा स्विच हुनुपर्छ भन्ने हो तर फ्याक्ट डेटा के छ भने नि संसारको यहाँ अलिकति नअड्ला जस्तो छ फ्याक्ट डेटा के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने संसारको संसारको चाहिँ ninety percent ninety percent people चाहिँ कहाँ छ त टी र एसमा छ संसारको आठ अर्बज पपुलेसन छ हो कि नै नवराज सर संसारमा एट बिलियन पपुलेसन छ एट बिलियनको नाइन्टी पर्सेन्ट आज म्याक्सिमम् तपाईँ मार्केट डुल्नुहोस् सबभन्दा उनीहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको बिजनेस गर्छु एन्टरप्रिन्यरसिप गर्छु भन्ने छैन फर्स्ट उनीहरूको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ म जब सर भोलि पर्सि तपाईँहरूले आफैले पनि फेस गर्नुहुन्छ अनलाइनमा सर मलाई जब गर्न मन लाग्यो भन्छ हामी त जब त गराउँदैनौँ हामी एन्टरप्रिन्यरसिप सिकाउने मार्केटमा पनि सबभन्दा फर्स्टमा उनीहरूको जबको कन्सेप्ट आउँछ मेन्टालिटी आउँछ किन त्यस्तो आउँछ त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नब्बे पर्सेन्ट मान्छेहरू लामो भइरहेछ आजको सेसन अल्छी लागिरहेछ छैन नि नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू जिन्दगी यसैमा सीमित हुन्छ र सकियो क्या मर्यो गयो इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ भन्यो सानो जेन तेन जिन्दगी चलायो सक्यो द्याट्स इट तर ओन्ली यतापट्टि हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ टेन पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ मात्र संसारको दस पर्सेन्ट मात्र मान्छे चाहिँ जेफ बेजोस इलन मस्क बन्न सक्छ हेर्नु है यहाँ हेरौँ हामी हेरौँ यसलाई संसारको संसारको ten percent ten percent people चाहिँ कहाँ छ त पिपुल चाहिँ बी र आईमा छ संसारको दस पर्सेन्ट मात्र चाहिँ बी र आई क्वाड्रेन्टमा चाहिँ छ मान्छेहरू भने संसारको ninety percent ninety percent money कुन क्याटेगोरीमा छ थाहा छ बी र आई क्वाड्रेन्टमा छ संसारको नाइन्टी पर्सेन्ट पैसा बी र आई क्वाड्रेन्टमा छ तपाईँहरूले पक्कै पनि न्युज सुन्नुभएको छ होला जेफ बेजोसको सिङ्गल एक्लो नेटवर्क भनेको नेपाल जस्तो बयासी पचासीवटा देशलाई खरिद गर्न सक्छ अरे उसको पर्चेजिङ पावर सिङ्गल नेपाल जस्तो देश बयासी पचासीवटा किन्ने भने चाहिँ कहाँ होला त तिमीहरूको हेर्नुहोस् त त्यही कारणले गर्दा नै नाइन्टी जस्ट फाइभ टेन पर्सेन्टले चाहिँ तपाईँको संसारको नाइन्टी पर्सेन्ट इकोनोमी कन्ट्रोल गर्छन् द्याट्स इट पढ्ने यतापट्टि तपाईँको चाहिँ बी र आई एस र ई e र एस क्वाड्रेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन पर्सेन्ट मात्र पैसा चाहिँ छ टेन पर्सेन्ट मनी चाहिँ कहाँ छ त ई e र एसमा अब यो नब्बे पर्सेन्ट मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ टेन पर्सेन्ट पैसाको लागि के गर्छन् पाइक पाइक गर्छन् नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेहरू दस पर्सेन्ट पैसा कमाउनका लागि कम्पिटिसन गर्छन् हेर्नु त लाउरे कतिजना भेट्छन् हेर्नु त के अरे चाहिँ सुब्बा कतिजना भेट्छन् हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ हो के अरे नारी खुल्न पाएको छैन कतिजना भेट्छन् होइन बिकज उनीहरूलाई त यो फ्रेमवर्क नै थाहा छैन नि त यो फ्रेमवर्कले कसरी काम गर्छ थाहा छैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जिन्दगीभरिको एउटा फ्रेमवर्क हो नवराज सर के अरे खेम सर म पनि मेरो लागि पनि यो फ्रेमवर्क हो म स्वयं आफ्नो लागि पनि म यो यसलाई मैले रियलाइज गर्ने गर्छु सो हामीले यो फ्रेमवर्कलाई बुझ्नुपर्छ अबको दिनहरूमा हामी चाहिँ हाम्रो होला त्यो <clears throat> किनभने हामी अब भन्छ नि त बिल गेट्सले के भन्छ त जन्मिनु नै हो के अरे गरिबमा जन्मिनु तिम्रो दोष होइन गल्ती होइन तर गरिब भएर मर्नु तिम्रो दोष गल्ती हो भन्छ नि त्यो सही हो नि त हामी के अरे गरिबमा जन्मे होला अथवा चाहिँ के होला त्यो ठिक छ तर हामी भनेको चाहिँ यहाँबाट हामी कहाँ जान चाहन्छौँ स्विच गर्न चाहन्छौँ बी र आई क्वाड्रेन्टमा स्विच गर्न चाहन्छौँ so that we we became तपाईँको चाहिँ millionaire billionaire future billionaire future internet marketer future online entrepreneur right so thank you so much आजको सेसन यतिमै हामी गरौँ र यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो अर्को सेसनमा हामी अर्को सेसनमा के कुरा गर्छौँ भने तपाईँको चाहिँ यही यही कुराहरूको विषय <coughs> अब <coughs> अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले मजाले चाहिँ अलिकति ब्रिफली कुरा गर्छौँ यो बाहेक यो बाहेक मैले सुरुको पनि हो के अरे चाहिँ सक्सेसलाई डिटरमाइन गर्ने कुराहरू पनि मैले छोडेको छु त्यो कुराहरूलाई पनि म रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को सेसनमा हामी अलिकति single income versus multiple income स्ट्रिमको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ सिङ <coughs> सिङ्गल भर income single income versus multi इन्कमको विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ अर्को सेसनमा त्यो त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामी छुट्छौँ थ्याङ्क यू सो मच आजको यो सेसनको लागि गुड नाइट हस्